السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم شباب ان شاء الله بخير اليوم جبناكم فيديو جديد شرح اليوم بدي اشرح لكم كيف تنزلوا تطبيقات على الانترنت زي ما بيعملوا ال YouTubers الكبار طبعا اول اشي لازم تفتح على موقع MediaFire يعني تطلع لك هالواجهة بعدين تكبس عند هذه الكبسة آه، خضر استنى حتى ما يحمل بعدين تختار آه، واحدة من هذول الثلاثة يعني اللي انت بدك تنزل البرنامج أو الصورة أو حتى الأغنية فأنا طبعا تختار ال basic لأني يمكن يعني اللي أنت بدك تنزل البرنامج أو الصورة أو حتى الأغنية فأنا طبعا تختار ال basic لأني يمكن ما ما أستخدمه بس لما يمكن لما أعمل الانتروز فأول إشي بتكبس go ولا more info طبعا أنا بكتب بس get started بكبس عليها بعدين آه يا اما تعمل لك حساب او تكون انت عندك يكون عندك حساب وتتسجل فيه انا عندي حساب طبعا بدي اسجل فيه آه تكبس تكبس على الابلود جنب الصورة اللي هون راح تطلع تكبس ابلود وبتختار الملف او الاغنية او الصورة اللي راح تنزلها طبعا هذا اللي كان عن اليوم لا تنسوا اللايك سبسكرايب مع السلامة